Короче, ребята, шли мы копочем и услышали, как в 500-300 метрах от нас волки воют. Стая собирается. Короче, мы пересрали больше, чем те волки. Решили дать дуги, но, блядь, не знаю, обошли мы их или нет. Короче, еще одно приключение. Да, кинули страйкбольную гранату, я не знаю, они, наверное, испугались больше, чем мы. <coughs> Ну и потом уже до копочей шли, оглядываясь, светя фонариком во все кусты. <laughs> Короче, походочка ускорилась. Волки давали муку. Волки. Волки молодцы, они решили уйти и больше нас не пугать. Сталкеры. Пойдем, да. эпоха. Там станция. мотоцикл. Заходите, закрывайте дверь. Аккуратно, тут могут быть ямы под этими. Настила меня? Нет, ты же еще и тезка, слушай, у тебя шансов не было.